10 номеров находится на паркете. И мы начинаем. Медленный вальс. И раз, два, три, раз. Поддерживаем публика. Раз. Хлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три, раз. Аплодисменты прекрасному первому заходу. Ребята кланяются, покидают площадку, далеко не уходят. У них еще второй тур. А прямо сейчас выходит второй заход номера. 121, 143, 152, 157, 164, 165, 175, 178, 181, 191. 10 номеров также выходит на площадку. Аплодисменты, аплодисменты. Ну что же, еще Соло категория. Возраст до 8 лет. Я приглашаю на паркет первый заход 55, 147, 153, 159, 171, 179, 184, 187, 196, 198. 10 номеров должно находиться на площадке. Очень внимательно. Не выходят те, кого я не называл. Итак, медленный вальс. is Jack, Jack, Jack. соревнований отправляемся к маме и папе впереди ожидания результатов, а на площадку приглашаются участники под номерами 121, 143, 152, 157, 164, 165, 175, 178, 181, 191. Также 10 номеров. Сейчас будет исполнять медленный вальс. Итак, музыка. Поддерживай, публика, помогает. Прямо сейчас они прекрасно исполнят танец ча-ча-ча. Раз, два, три, ча-ча, раз. Степан Вашебурный. Продолжаем.